Uh, leo leo tuongelee kuhusu Fiverr. Nitaonyesha namna ya kujiunga, kutengeneza akaunti na kutengeneza zile gigs. Nitarogini kwenye akaunti yangu kwanza. kujoini kujoini kwanza huku unatakiwa una join hapa okay, <clears throat> click join njia nyepesi unaweza uka, uka join na google au ukaweka email yako ukajoin tu kawaida hapo unaweza ukatumia jina lako, unatakiwa utumie jina lako halisi. Unaweza ukatumia jina lolote, lakini ni ukitumia jina lako halisi inakuwa ni ni rahisi kuaminika kuliko yule anayetumia jina la anayetumia nickname. Sasa tukija kwenye hapa nimesha join nimeshajiunga sasa kuna hapa kuna nani kuna unaweza uka seti profile yako hapa ukaangalia profile yako hii haina mambo mengi kama ile kama ile nini kama kama Upwork unaweza ukaweka description kuhusu wewe mfano mi naweza nikasema naweza nikasema yani hii description unatakiwa iweke kama ilivyoelezea kuonesha jinsi utakavyosolve tatizo la mteja wako mfano mfano naweza nikaandika naweza ukaandika I help I help companies I help startup companies with market research to get a uh, to get it um, vyovyote vile ambavyo unaweza ukaamua uka kuandika update. Um, unaweza uka, ukalinki account zako na mitandao mingine skills <coughs> unaweza ukaweka baadhi ya skills mfano content writing to expert unaweza uh, ukaweka skizi nyingi nyingi education unaweza ukaweka title kama una degree major field yako mfano ni chemistry whatever unaweka uh, certification kama una vyeti vyeti unaweza ukaweka hapa naongea vile vyeti vya online kama mfano umejifunza kozi yoyote unaweza ukaconnect hapa hapo unakuwa umemaliza profile yako then <coughs> ukirudi huku kwenye nani utaona hizi kazi zilizopangwa hizi mfano wanasema I design and stand out I design a stand out logo I create a logo design for you uh, mfano wewe ni mtu wa uh, ule mtu wa nini mtu wa marketing unaweza ukaangalia unaweza ukaangalia gigs zinazohusiana na marketing ukaangalia mfano wa hizo gigs zikoje I craft a profitable digital marketing and the plan competitive analysis sales analysis technique getting interested yani unaweza ukaangalia about this uh, the way aliyopanga gigi yake ukapata idea kulingana na alivyo alivyoweka hizi gigi zake nikimaanisha gigi ndo hizi hizi kazi hizi ukiangalia huyu profile yake unakuta kuna kazi ameziweka. Tutaona namna ya kuseti hizi kazi Sasa unavyojiunga una, una, unakuwa umejiunga kama mtu anaye anayeenda kununua kazi ya mtu, kwa kutafuta mtu wa kufanyia kazi. Hapa unaweza ukaikliki hapa ikakuonyesha namna ya machaguo then ukanunua. Sasa kwa sisi tageti yetu ni kazi za lighting <coughs> kwao kuna vitu vingi vingi hapa, unaweza ukapitia mwenyewe ukaiangalia. Sasa tunakuja kwenye unarudi hapa una unachagua hapa become seller. Become seller ni yule mtu anayeuza hizi service kliki become seller, unakuwa unaendelea hapa uh, hadi kwenye publish gig yako make successful profile. Haya ni maelezo tu ya kawaida um, personal info tell us about yourself. Unaweza ukaweka full name, hapo utaweka jina lako halisi profile unaweza ukaweka description language unaweza ukaweka english language level current level full name personal info hapo unaweza ukaweka sana sana kwa sababu nani mteja anavyogusa profaili yako hii taarifa za hapa ndo zitatokea kwa hiyo unaweza ukaweka kuhusu mwenyewe kazi ambazo umezifanya jajaza hapa haya hapa mandatory field profile picture jagung yep. tá? aqui é para os quadros ok kupata occupation. Hapa unachagua nani, unachagua ile nani ulionayo, ile skills yako kwenye group gani hapo. Um, naweza nikachagua article writing, email copy a uh, translation proofreading <coughs> chochote kile ambacho unaona unakiweza. Skills hapa ziko skills nyingi, unaweza ukaongeza add new esqueço. condition intermediate, vyovyote vile ambavyo unaona, unaweza ukaweka education certification kama una vyeti vyeti, endelea make sure you have valid experience you have valid years of experience in total consultation moja mbili tatu tano mbili na ishirini mbili na ishirini na mbili unaweza mm, akaunti zako za Google kama ni Facebook kama ni Twitter. Yes, continue, unaweza email ukaongeza na namba yako ya simu. unatakiwa ujaze vitu vingi mpaka mpaka profile yako ifike asilimia asilimia ngapi? Asilimia sitini <clears throat> location hapa najaribu kujaza jaza ili ili niweze kupandisha asilimia hadi thelathini na tano certification personal website kozi za online ambazo huwa tunasoma soma sasa ukisha jaza hizo details zote <coughs> tunakuja sasa hapa unatakiwa utengeneze gig gig ni kazi ambayo zile ambazo tumeona kule kazi kama hizi hapa ili mfano mimi natafuta mtu wa kunifanyia kazi fulani Eh, natafuta mtu wa kunifanyia kitu fulani, kunidesignia kitu chochote, nikija huku naiona ya kwako inakuwa kati ya hizi list hizi, naweza nikaonyesha <coughs> kwangu nyepesi utaweka mawili translate करते हुए सबका सबका transaction nachagua lugha, naweka document <clears throat> Yaani hizi mambo ni za wewe mwenyewe kuangalia na kuzi kujaza tu kulingana na unavyoelewa, yaani hamna formula ya kujaza hizi um, mm, naweza um, eh, hapa unaweza kuwa una translate books industrial expertise hapa lazima uwe na nike hichi ni ni yaani uwe na topic ambayo uwe specific kwenye topic fulani mfano kuna watu architecture engineering education nini uh, marketing medical gaming business sasa mfano nimechagua transition lazima nioneshe na translate kwenye vitu gani let's say education <coughs> set tags <coughs> hapa kwenye set tag ni unaweka zile zile kama keyword ambazo mtu akienda kusearch pale akija kusearch hapa hapa mfano akaandika akaandika Swahili atakazoziona mfano provide Swahili transcription si nini English yani zile keyword ambazo ataziona tukaweka Swahili tutaweka translation hmm. unaweza hmm. ukaweka Kiswahili si lugha ya Tanzania, unaweza ukaweka Tanzania. <coughs> Mtu anaweza akatafuta Mtanzania anayeongea Kiswahili, unaweza ukaweka English kwa sababu kiswahili Swahili <clears throat> unaweza ukaweka kingine mfano kiswahili Trans <clears throat> translator, unaweka yale maneno ambayo yule mtu akija, hii Swahili kama ishatumika hapa tunaiondoa tunaweka um, mtu akija kusechi yani unaingia unakuwa yani unaanza unaingia kwenye kichwa cha huyo mteja kwamba yeye akifika hapa kitu atakacho kisechi ili apate huduma yangu ni kitu fulani na <coughs> save ukisha save tunakuja kwenye pricing hapa kwenye pricing ni unakuwa unatengeneza <coughs> standard za kazi yako kuna mwingine anaweza kaa anahitaji uh, anahitaji <coughs> kazi ya siku moja mwingine kazi ya wiki au unaweza ukasema mfano kama wewe ni mtu una translate vitabu <clears throat> unaweza ukasema nikamfanyia one week, mwingine one day, au mwingine nikamfanyia mwezi mzima. Hii najaribu kwa sababu naelekeza one book describe <coughs> translate <coughs> single book delivery time unaweza <coughs> ukaweka one day au two days revision revision hapa ni mfano ukisha submit kazi yako inaweza kurudiwa mara ngapi yani akihitaji marekebisho marekebisho yanaweza kufanyika mara ngapi hapa nimeweka mara mbili always include unaweza ukatranslate kitabu chenye chenye maneno chukulia elfu kumi elfu kumi document formatting, transcription, subtitling, unaweka vitu kama hivyo <clears throat> hapa. Unaweza ukaweka kuanzia dola mia kulingana sasa na wewe unavyoona ni Sasa tukija kwenye na hizi nyingine <clears throat> hapa naweza nikaweka two books ukaweka 5 au unaweza ukaweka ten thousand words <coughs> hapo ukaweka elfu tano elfu hamsini labda sasa unakuwa una una, una, una describe ile value ya kitu utakachokitoa <coughs> mfano hizi unaweza ukatumia labda elfu hamsini unaweza ukatumia let's say siku saba hii labda utatumia 21 days <coughs> revision unaweza kaweka moja au mbili sawa <coughs> words included. Hapa nimeona kuna elfu hamsini elfu hamsini nataka uweke vitu lizo hapa elfu kumi laki moja hii <clears throat> na hizi unaweza ukaweka hizi elfu hizi extra delivery fast unaweza ukaweka usiweke hii sio lazima sana save na continue nitazian click <coughs> nikiendelea description ya kazi yako <coughs> do swahili translate English to Swahili <coughs> um, ukishaweka hiyo description utaweka na na yale maswali ambayo unajua yule client akija kwako atakuwa anajiuliza mfano naweza ukaweka labda kuna maswali mengi, mfano unaweza ukaweka <coughs> do you translate the <coughs> local language <coughs> unaweza ukaweka ukasema yes ukasema inatakiwa maneno haya mengi kai translate ya English, ya English to Kiswahili mm. <clears throat> Okay, naendelea Tushajaza hizo <coughs> kinachofuata hapa, mfano nahitaji zile requirements ambazo ili nifanye kazi ya client, <coughs> kuna yale maswali ambayo namuuliza. Mfano naweza nikasema <coughs> kitabu chako kina kurasa ngapi? hadi <coughs> when do you want to be submitted the text and kishamaliza hapo <coughs> nakuja kwenye gallery hapa kwenye gari unaingia kwa tunatumia kamba <clears throat> kutengeneza profile <clears throat> kutengeneza profile ya ya ya project yako let's say mfano nataka kutengeneza hapa ukiangalia hapa wamekuonyesha <clears throat> wamekuambia size inayotakiwa recommended ni elfu mo, elfu moja mia mbili themanini kwa mia saba sitini na tisa pixel <clears throat> elfu moja mia mbili themanini kwa mia saba sitini na tisa um, kuna unaweza ukaselect kitu kama hiki <clears throat> ukaweka maelezo yako então, English to Swahili English to Swahili book translation utaweka picha yako unaweza ukaweka picha yako kama unayo taacha hii ya ukiweka picha yako inakuwa ni bora zaidi ngoja niapunguze unaweza ukaweka na vitu vingine tano <coughs> basi ukimaliza hapa fomati ya hii inatakiwa iwe puja para downloading apa tadi saya downloading kijap <clears throat> unaweza ukarekodi video kuelezea hapo. Unaweza ukaweka sample ya kazi zako ulizozifanya. Baada ya hapo <clears throat> unajaza hii form outside the US you are done. hapo tayari kazi yako inakuwa published tayari ukija <clears throat> hapa kwenye gig <clears throat> utaiona kazi yako hapa kazi ya active gig hapa unaweza ukaireview inavyofanana ndio kama hivi. Sasa mtu akija kwenye nani, kwenye profaili yako, atakachokifanya hata anachagua mfano mimi na kitabu cha maneno elfu kumi takao nifanyie translation. Akija hapa atanunua kama na maneno elfu hamsini kitabu cha maneno laki moja <clears throat> hata kliki, akisha kliki hapo naendelea <coughs> kwa anakuwa anakuja hapa ana search nani zako fresh kwa hapo unakuwa umemaliza. Kitu kingine naomba unakuwa umemaliza, hamna kitu kingine labda nitatoa mfano out naonesha akaunti yangu gigs zilizopo kwenye akaunti yangu mfano hii ni ya kwangu hii nikienda kwenye selling mode kuna unaona ni kanti wanamtafuta mara nyingi unakuwa na tunajadili wengine tunashindwana wengine inakuwaje <clears throat> kingine nikiwaonyesha gigs zangu hapa <clears throat> unakuwa una gigs mfano hizi hapa za kwangu ukiangalia kama hii ime wameifiki mara 89 na tisa yani imeonekana kwa watu elfu moja na mia mbili watu wangapi kuna ikishaonekana kuna wanaokliki akikliki wanaoweka oda hivyo koo ndio inavyokuwa hivyo nadhani itakuwa eh, sasa wanatakiwa inazo gigi <clears throat> kuanzia ngapi kuanzia at saba mi niko nazo nyingi, sema nimeshushwa leo, hizi hapa zimekuwa paused, lakini ni ninatakiwa niwe nazo nyingi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mi kwa kweli, yani kwa siku sikosagi mtu akunitafuta kuniambia labda na kazi fulani, unakuwa nyingiza hmm. na wengine mkielewana freshi mnatoka nje ya faiva Niishie hapa ili video isiwe ndefu sana.